Saluton al cio, jeni vu dia via dio. Hodio mi ne estas laboreje, mi estas uh, fakte heime, kai trebal dal mi idos al malsano leo. Se vi jam spektis mian play lastam videoblogon, verisheine vi jam scias ke mi defektis mian malsuperan dorson, kiam mi estas ce mia domo, uh, ne, ne citiu domo, mia alia domo, gi estas in la alia parto de la urbo. Uh, mi devus elgeti kelkain kanapoin, kai kiam mi prenis unu el ili, kai comences tiri, tiam mi defectis mi mal superan dorson do dum la pasinta inte mi ne vere povis labori mi povis fakte labori de heme a uh, se mi ne povis chesti mi an aktoran kurson ki tre genas min a uh, kai hodio mi devas de nove ideal malsan aleo por ke oni povus skani mi an dorson mi ne scias chu mi jam diris tion do oni jam fa des kelkain skanoin kai mi havas ilin chitie kun mi Ah, kai mi simple vols montri ilin chat chiti on neon makaze sa mia vivo antaŭe ke mi devas havi chiti on do eble ĝi estus intereso por videoblogo, mi ne scias do mi montros ĝin nun ah, vi ne povas vidi ion ajn sed mi devas esti zorgema ĉar mi ne vols mi ne vols ke vi vidu la malsupran parton ĉar tie estas kelkaj personaj detaloj do mi nun movas la kameraon por ke vi povu pli bone vidi do vi verŝajne ne povas bone vidi Ah, ne grava, sed se vi povus vidi ti, estes mia mal super dorso, kai la lucuracisto, ah, la... Ah, damne, mi usas mia in fingroin, un momenton. Do la ostoi en mia supero, duel ili, ah, tro curum premigis, cae pro tio la muscolo au histo inter ili, il, gi cum premigis, cae tio causas ad mi comprenebla doloron kai nun kiam mi marchas uh, gi doloras min mi nun facte povas marchi an tause no mi tuta ne povas marchi sen la helpo de mi bo patrino sed nun mi povas marchi uh, mi povas uh, marchi al butiko a cheti afero in plus sed mi ne vera povas longe marchi char post iom de tempo mi adorso pli kai pli doloras min kai tiam mi uh, mi dextra cruro gi comenzas dolori min uh, mi, mi sentas quasau oni pafas en mia dorso, en la femuro de mia dorso. Um, ne, ne oni pafas, sed io ene de la uh, ah, crudo mem, gi pafas um, doloron, cae gi idas lau la longhezza de mia crudo. Mi, mi ne povas bone expliki ci tion, eble mi povas simple montri. Do, kiam mi promenas au marxas, um, postium de tempo mi sentas subite doloron ci tie, cae gi tiam voyages de ci tie al ci tie, cae gi estas quaz salto, gi, gi iras tiel, cae pafas, jen cion mi volis diri. Do nun mi devas idi al malsano leo, do mi simple faru tion, kai eble mi filmos io meta mi estos tie, sed gi privata loco, ne, ne por mi, sed por aliai, mi, mi ne vere mi bone, sed mi an camera un, kai comensos filmi homoin, sed ni vidos ciu estos multe da homoi tie. Do hodia mi devas akiri novan deklaron pri tio ke mi ne vere povas labori, uh, kai espereble tiam mi povas labori de heime do mi just completigis la scanadon de mia malsupra dorso kai nun mi devas attendi horon kai duono mi supposas ke oni devas presi la scanajo in kai poste mi povas reveni kai tiam ili donos al mi la scanajo in kai tiam mi devas doni ilin al mia curacisto char mia curacisto ne trovigas ci tie la scaneo kai la curaceo esas in malsamai locoi do mi ne scias ciu mi intensas filmi tiam al simple fini la filmon ci tie, char vershaine mi simple promenas inter diversa i loco dum la tago. Do tio es es tio, mi finos la filmon. Tio es es se vi shatis ci tiun filmeton, shatu gin, disconigu gin, abonu mian canalon se vi ancora o ne abonis, ca mi vidos vin cioin en la veronta filmo. Ca se vi ne estos tie, mi trovos vin, ca mi defectos vian mal superan dorson. Unu lasta afero, kiun mi fergesas mencii, estas tio en mia angla canalo, che mi ludas la ludon mondo de milit arto do se vi interesigius pri tiu ludo kai volus vidi min ludi gin kai paroli kun esperantistoi en la ludo al ech ludi kun mi en la ludo idu al mia angla kanalo estas ligilo en la priskribo